Саша? Саша? Где? Брось это. Давай, скоро здесь все будет кишеть ворон. иду за ним. Я уже собрал группу зачистки. Игорь, дай мне час, пожалуйста. Наташа, ты понимаешь цену ошибки? Что будет, если он попадет в руки волков? Я понимаю. Это личное. Хорошо, у тебя есть час. Потом стервятники вступят в игру. Спасибо. Болит? Честно говоря, не думал, что ты выживешь. Кажется, у нас проблема. По-моему, я ее знаю. Не высовывайся. Чет потеряла, красавица. Слушай, а может, ну и... все тебе объясню. Нам только надо добраться до 30 волков. Это ведь не ты на плакате. Я все помню. После вчерашнего обновления я заметила необычную активность в блоке 42 сетевых взаимодействий. Хакеры? Исключено. Мы бы сразу узнали о группировке, обладающей достаточной вычислительной мощностью. Ладно, сейчас сам гляну. Так, блок 42 нашел. Наташа, нужно перегрузить атлас. Давай. Начинаю. Саша? Ты даже представить себе не можешь, что гусей в темноте и одиночестве, пока тебе не сбредет в голову перегрузить все к чертовой матери. Вставай. Я никуда не пойду. Ты не оставляешь мне выбора. человеческой теме ужасно неудобно. Вот ты где. Саша! Двигайся. Саша, подожди! Думаешь, она тебя поведет нюхать цветочки? Саша, это же я. Идиот, у нее ствол. Стреляй! Я сказал, стреляй! У волков ни одного компьютера не осталось. Тебе некуда бежать, червь. Что? Рада видеть тебя в сознании. Мы почистили тебе память, кроме сектора 3.14. Не знаю, что там, но она вроде не опасна для жизни. Жить можно. Отдохни хорошенько. Угу. Любопытная ты фиговина. Жалко выбрасывать. Думаю, нам найдется о чем поговорить. Видите?